En els últims 10 anys, l'augment de la presència de dones al volant ha estat del 37%. El cens actual de conductors a Catalunya és de 59% d'homes i 41% de dones. I és que tot i que la primera dona conductora d'Espanya data de 1925, fins 1975 una dona casada necessitava el permís del seu marit per treure's el carnet. Han canviat gaire les coses a la societat amb aquesta incorporació de la dona al trànsit? Des de fa un temps fins a, ja fa bastants anys, quasi n'hi ha més dones a les, les escoles, que, que homes tenien a vegades el permís de conduir. Que antes normalmente conducía el hombre. conduir més el papa. Té més pràctica i, eh, i eh, va més segur conduint que sense conduir. A veure, sí que, sí que hi ha la, la típica concepció no? de que els homes condueixen millor que les dones. Sí que és veritat que solen ser els millors conductors, solen ser homes. Llavors, és més segur que condueixi un home? Yo diría que Els homes són més, eh, tenen més conductes arriscades perquè hi ha una base biològica i hi ha unes diferències bioquímiques eh, que sobretot estan implicades amb, amb la mau, amb un enzim i amb la, amb la testosterona, no? amb aquesta hormona sexual. Llavors fa que eh, siguin, estiguin més eh, abocats a fer aquestes conductes. No? Les dones, en aquest sentit, tenim més sentit de, de conservació i de protecció. Nosaltres també podem sentir ira i podem sentir eh, aquesta injustícia, però reaccionar d'una manera més adaptativa. Només un 7,3% de les persones que assisteixen als cursos de recuperació del permís per punt són dones. La reflexió lògica és que hauríem d'aprendre de les dones en seguretat viària, oi? Así que noto que a veces cuando van conmigo es como que, que tienen un poco de miedo y cuando van con los chicos van un poco más relajados. Aunque lo haga peor el chico que yo, ¿eh? Pero no sé, es como indirectamente al ser yo una chica pues se piensan que, que no voy a actuar al momento justo. Bueno, es pensa que els homes condueixen millor que les dones. Dos veces me ha pasado, ¿eh? de que estaba en un semàforo i en vez de cogerme a mi han cogido el taxi d'atrás. Nosaltres en els controls d'alcoholèmia ens trobem més eh, conductors que ens donen positiu a les proves d'alcoholèmia amb homes que no, que no passen dones. En general som, som, més, som més prudents i, i som més tranquil·les a l'hora de conduir. Eh, som menys infractores i som menys temeràries que els homes. Des del Servei Català de Trànsit vam analitzar diversos estudis sobre dones i conducció i vam arribar a la conclusió de que les dones tenen un registre de sinistralitat molt bo. Per exemple, de cada 5 accidents, només hi ha la participació de, la, de les dones en un d'aquests accidents. A més a més, els accidents creats per dones són menys greus que els ocasionats per homes. Finalment, també comentar que les dones fan un major ús del cinturó de seguretat. Per tant, podem dir que homes i dones condueixen d'una forma molt diferent, segurament per un component tan genètic com social com psicològic. Aquest primer Congrés Internacional sobre Dones i Seguretat Viària neix amb la voluntat de donar a conèixer quins són els avantatges de la creixent incorporació de la dona en el món de la conducció. Benvinguts i benvingudes al primer Congrés Internacional de Dones i Seguretat Viària.